Auguri al maestro Canello. good morning, anche se direi più buonasera, visto che qui sono le 5.20, mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, it's December, the last day, the last day of the year, the last day of December 31, 2021, and if... if believe it! It's a Friday once again! And as every Friday, I shaved my beard with uh, this uh, fantastic electric blue, black, and grey razor once again. Uh, 8 euros, uh, very cheap, very great. Uh, eh. Se vedrà il breve all'inizio del video è tratto da un pezzo molto comico interpretato l'anno scorso dal film Fantozzi uh, un pezzo che viene suonato in una scena relativa al Capodanno ma approfondisco meglio in descrizione se qualcuno si vuole fare due risate lo metta, lo metta stasera nella sua cena ma sottofondo poi aggiungo anche altre cose in descrizione altrimenti non ce la faccio col tempo anyway non posso mostrarle ovviamente la la finestra perché è sera ma le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 <laughs> eh, sì, è così in fondo. Eh. <laughs> Eh, però comunque spero si, si possa raggiungere una certa gioia, si può parlare di gioia, si può parlare non di felicità, felicità uno stato duraturo di piccole gioie sì ma non di felicità e quindi poi la musica ovviamente è sempre la mia come ogni venerdì sottofondo di montaggio Front Twin Peaks di Angelo Badalamenti a fuoco uh, Firewall With Me la versione mia più recente datata a febbraio di quest'anno ma ormai passato quest'anno febbraio 2021 e lo scorso anno lo possiamo dire uh, So again, never great day hymn, all these people and everyone too